اسلام علیکم د ګرم بازار قدرمنو لیدونکو یو کور ته راغلی په دونه خوندوره نقشه جوړ دی پر پی سړک دی پر یو لسم سړک باندې دا کورونه دي او دغه هم بل سړک دی پی سړک دی نو نن وځو کور ته نن وځو کور ته نن وځو ګورو یا دا کور دی یعنی دونه شایسته جوړ دی چې بیخي په عینو مینه کې بل داسې کور ما نه دی لیدلی زموږ کورونه دی یو تر بله ښایسته دی دوستانو ډېر خوندور جوړ دی ډېر شوداره دی ډېر زحمت یې پکښلی دی ښه ښایسته ځای دی اوس حال ته ننوځو په حال کې هو هو هو یاره څه وایم چې داسې کور به په عینو مینه کې بلی دوستانو ډېر ښایسته ځای دی ډېر خوندور ځای دی الله پاک دې بس هر څوک چې رانیسي ورته د خیر کې دا حال دی په دې کې المارۍ د چتو ټوله ځایونه خوندور دي پرش دی ننوځو یو اتاق ته ننوځو دغه خونه د اتاق دی ګوره داسې جوړ دی ښایسته د المارۍ ده او مکمل دغه دروازه د باندې وتلې ده او دغه هم تشناب دی دوستانو ډېر خوندور جوړ دی ډېر شوداره جوړ دی بس خبره نشته پکې د دې کور کې خو بیخي سر په سر کې خبره نشته په یوه کور کې هم خبره نه خو یو تر بله ښایسته دی دوستانو ډېر خوندور ځای دی او تاسو ته یوه یادونه کوم د ګرم بازار لیدونکو دا بل اتاق ته رالو که څوک وغواړي زموږ سره کور ځمکه د خرڅ کور ثبت کړي ځمکه ثبت کړي دکان ثبت کړي زموږ سره دې په تماس کې شي دا تشناب دی او موږ غواړو چې د دوی کور ځمکه او دا رقم ښایسته کور ډیر په چټکه توګه موږ په خرڅ ورته ورسوو زموږ د دفتر ادرس عینو مینه اتم سړک کندهار اول عینو مینه دا یو تاکسو ځونه نه وځه شپسخانې ته چې څنګه دا شپسخانه ماشاءالله دونه خوندوره دونه شایسته چې بیخي حد نه کېږي ځو د تاکو څه به شروع کړو تاکو ته ننوځو تاکو هم لري نو ډېرې خونې پکښې را خلاصې دي ډېر ښایسته ځای دی دوستانو بیخي خوندور ځای دی په دې کې نو خبره نشته سل په سل کې خوندور سل په سل کې ښایسته نو دونه شایسته ځای دی دوستانو چې دا اوس هم پیسې درلودای بلا نه ځنې وتلم ګر سره د دې به وم د المارۍ د چت یې وګوره فرش یې وګوره رنګ یې وګوره تک سپین نوی جوړ تر اوسه څوک نه دي ورته راغلي نو هغه هم د کالو المارۍ ده چې کالي را زړېږي پکې او رالو بل اتاق ته خونې ته په هره خونه کې یوه المارۍ دونه شایسته جوړ څه وایم چې په عینو مینه کې به بل دونه شایسته کوري څومره خوندور موقعیت اول عینو مینه یولسم سړک اول عینو مینه یولسم سړک بیخي بیخي شایسته ځای دی وګورئ دوستانو څنګه المارۍ دی پشکې کې څنګه فرش دی پشکې کې بیخي ښایسته ځای دی دوستان په دې کې نو خبره نشته د دغه خونې څخه د کوټې کار هم اخیستل کېږي هغه یې دروازه ده نو دونه ښایسته ځای دا دوستانو بیخي غټ حال دی دا بیا په حال کې ټولې دروازې را خلاصې دي پنځه اتاقه په دې حال کې را خلاص دي د یوه اشپزخانه ده اوس پورته کېږو لوړ منزل ته ځو دوه منزل ته اوس په حال کې وو دوستانو دغه حال دی د دوه منزل او رادونه نه وځو دلته مخامخ خونو تشناب دی د دغه خونې تشناب دی هغه المارۍ ده دوستانو دونه ښایسته جوړ دی چې بیخي حد نه کېږي دونه ښایسته جوړ دی دا تشناب دی دونه غټ تشناب بیخي بیخي داسې خوندور جوړ دی چې بیخي حد نه کېږي دا بل اتاق دی په هر اتاق کې المارۍ نصب دي دوستانو بیخي ښایسته ځای دی دغه بل اتاق دی بس ټوله دغه رقم دی یو رقم جوړ دی الماری تشناب مکمل ټول جوړ دی دا حال دی په حال کې بس خونه را خلاص دي ټولې بیخي ښایسته ځای دی په دې کې نو خبره نشته دوستانو هغه کسان دي زنګوي چې واقعي خریداري او دوستانو زموږ سره خپل کورونه ثبت کړي چې موږ یې په چټکه توګه درته خرڅ کړو زموږ ادرس کندهار عینو مینه اول عینو مینه اتم سړک د ګرم بازار دفتر زموږ سره تماس کې